Olá, brasileiras! Boa noite, bom dia, boa tarde! Meu nome é Olga, sou russa, da Rússia, real. E agora eu estudo português, estudo a sua vida brasileira e sua cultura e música brasileira. E você sabe o que? É? Eu tenho um vizinho maravilhoso que ouve música sempre tão alto. E hoje eu encontrei ele na sacada e perguntei o que é essa música é que você ouve cada dia na quarentena. Ele explica que chama Com ou Sem Mim. E ele foi um pouco surpresa que eu não sabia essa música antes. Então, agora a gente vai mudar isso e Gringarusa vai ouvir essa música pela primeira vez e descobrir como parece o cantor, algum homem brasileiro primeiro alto, baixo ou pode ser loiro. Então, nosso é herói hoje chama Gustavo Miuto Miuto Não tenho certeza, Miuto ou Mioto Desculpa, não sei. Um concerto. Música romântica. Você não me disser Ele é muito brasileiro. A, verdade, a voz. Não tem como Mulher gosta. ajudar minha metade. Ouve pra voz. Se tem outro em meu Tão lugar, volumoso se e. Você quer colocar, te deixo livre pra viver eu sinto alguma música triste coração vai cicatrizar. Hoje eu vou sofrer sim. Agora Eu sei que vou te esquecer. Será medo de me pessoas machucar. No concerto. Já tenho meu perdão. Tá esperando que. Só quero oh. que você seja feliz.

primeira coisa, eu cheguei no Brasil não para <laughs> sofrer, que isso? Ah! Hum, música bonita e triste. E ele tão cantido, você sabe, quando o homem sofre do dentro, assim, para não mostrar para ninguém os eh, sentimentos. Ué, agora eu entendo meu vizinho. Ele sofre na quarentena. Se tem ou se você quer colocar, te deixo livre. Eu gosto da voz. Forte. Não sei como Não falar em português. Então. Esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Mulheres gritam e gritam.

muita boa música para cantar juntos no, no stadion, sabe? Como agora. Essa mulher não vai aparecer? Todos são gritam. Uh, Gustavo Miúda, o que você está fazendo? Essa música pode quebrar os corações Simplesmente. Eles poderiam colocar essa música em algum filme. Como sem a voz. Oh, oh, oh. Nunca sabia esse cantor. Ele tem outra música famosa no Brasil eu quase chorei, fala sério. E meus amigos na Rússia pensam que a gente só ouve samba e dança cada dia aqui no Brasil. Não! Às vezes, brasileiras podem sofrer. Sim, eu falei certo. A alma brasileira é muito misteriosa. Não esqueci sobre deixar like para esse vídeo e assistimos outros vídeos em português. Um beijinho russo para todos vocês. Tchau, tchau!